umugisha guhindura umugisha ibyo uzabireba iravuga ngo nzaguha umugisha nongere umugisha guhindura Odisha, no Darum Odisha, no Darum Odisha, e tu sabe ela. Zabuha, Zabuha Odisha, no Darum Odisha, no Darum Odisha, e tu sabe ela. Zabuha, Zabuha Odisha, no Darum Odisha, no Darum Odisha, tu sabe ezekiyeli ngo urabona bameze gute He asked him, Ezekiel, how do you perceive these people? ngo ndabona He, yumye says, I see dry bones. yakongera kubaho Do you think they can be alive again? He said, Only God knows. yari mu isengesho That was a prayer by Ezekiel. ngo nabonye imirambo He says, I see dead ntabwo kubafasha I don't know if I, there's anything I can do. But you know God. What are you saying that you cannot change? What are you saying you cannot do? What are you saying that is beyond your abilities. God knows them. God is able. Ishobora kuzura butazura. God can resurrect that you cannot resurrect. Ishobora gukiza God can bring back to life those things that are dead. Only you God knows. How many times do we pray over things? And how many times have we seen things? And we say God only you know. How many times do we kneel? nakunze amakuru I love the story in Ezekiel where the Lord made him to go to a valley of dry bones he wanted to speak to him hari ibintu nka bitandatu six things that the dry bones the message they give us icya mbere yari amagufwa one there were amounts of bonds innumerable bonds icya kabiri yari amagufwa apfuye Second, they were dry or dead bones. They were not fresh bones, they were dead, dry bones. The third element about these bones were bones from ancient times. And they were scattered. No. This is what I love most about this story. After he showed them him these bones, he told him that these bones are of the house, your house, Israel. And all those people you live with. And those people you share with. And those you go to church with. Those you relate, related to. Though your neighbors. These bones you see. meaning that Ezekiel was dwelling among people. people who seem to be normal. ariko imana yabareba ikabona barapfuye But when God looked at them, they were like dead bones. igihe tubana n'abantu tukaba tuzi mu mwuka bahagaze Sometimes we look at people and we think they are alive in the spirit kubera yuko bagira because they attend our fellowships, because they are registered in certain churches, kubera yuko because they have responsibilities in church. But when God sees sees and sees how we walk and see that we are dead. So revival makes God see us in a different light. When God says, I want to revive people, He means that I want to see them in a different angle. I don't want to see them as you see them, I don't want to see them according to their churches, I don't want to see them in the church, choirs they belong to, I don't want to see them that they are standing well nk'uko mbareba but want to see them as you see them Most of the time, we seem to be alive, but when God looks at us, He sees that we need to be resuscitated because we have fainted, because we are dead, because we are in a coma. in revelation say that you have an image of one who lives but when i see you you are dead so igihe cyo kuzuka the time of refreshing we need to examine ourselves uko twibona ariko n'imana itureba we assess ourselves if the way we see ourselves that's the image god sees turiho So those who perceive us as alive. But if God looks for us, He can't find us. I'll draw five lessons uh, about revival through this scripture. The first lesson The Lord is mighty and has power to resurrect dead bones. urwego aho wabugeze upfa imana ifite ijambo ishobora kukuzura ikaguhindura musha however much you're dead in the spirit God can resuscitate your life and make you live again. bene wabo bari mu rwego rw'imirambo ariko ijwi ry'imana rimanutse umwuka w'imana ubuzima buragaruka iryo jambo uwo mwuka kugira ngo bipfuye During the time of Ezekiel, his people were dead. But when the Spirit of the Lord came, he brought back life into them. And that Spirit is still here. And those lives are still alive. natwe turi abahanuzi b'ibyiringiro aho ibintu bipfuye aho ibintu bigeze kure dufite ijambo rirema dufite ubutware hejuru y'amagufwa yumye ezekiel was a prophet of hope even today us we are prophets of hope where there is death we can com command life isi ya none ikeneye abahanuzi b'ibyiringiro babwira abantu ngo nubwo bizaba bipfuye n'ubwo bizaba amagufwa yumye hari ibyiringiro y'uko nubwo igiti cyaba cyaratemwe kimaze guhura n'ijambo ry'imana bizahinduka bazabaho hari ubuzima dutanga kubera ubuzima dufite Today the world needs hope. We are saying that even if things are dead, they can be alive. If there is hope when that tree is cut that it can blossom again. imana ifite ububasha bwo kuzura ibizapfuye ifite ububasha bwo kurema ibitariho niyo ijya yita ibitariho nk'aho biriho aho igeze ibintu birongera bikazuka god has power to resurrect that which is dead because wherever he comes the dead are made alive rushobora kuba ari urushako rupfuye rushobora kuba ari umubano upfuye rushobora kuba ari amashuri apfuye rushobora kuba ari ubuzima bw'umwuka bupfuye rushobora kuba ibipfuye byose hari ijambo rire ihema hari ijambo rihindura niryo mbabwira muri uyu mwanya you can be living in an environment where things seem to be dead but there is a word that can resurrect there is life and power that can resuscitate that situation yongeza hanibuka ukajyaje murivuga ngo ibidashobokera abana b'abantu imbere y'imana birashoboka ibyo tureba tukabona bidashoboka iyo imana yahageze birongera bigakunda bigashoboka Everything that is impossible to man, it is possible with God. Wherever God is, everything responds. I I don't don't know what is dead you. know what is dead yawe sinzi ibyari bipfuye mu muryango wawe for you that they can be alive again? kabiri the second lesson when the Lord is about to restore what is dead, when the Lord is about to bring about revival, when the Lord is going to bring life back to what is dead, He uses people. Everywhere God has resurrected, everywhere God has brought back life. everywhere god has restored marriages he uses people so Ezekiel, ezekiel was ready to be used by god when god is about to resurrect guhagurutsa abantu he raises people kandi imana yahagurukije and the people god has raised nkawe naje They are like you and I. people have been through revival in our generation by john wesley but John, uh, like John Wesley, like Billy Graham, and all the people God has used in their generation, there are people like you, there are people like I. meaning that God can use you. Revival cannot be brought by any. ahubwo ni ibintu twese imana yaduhaye umunsi yesu abwira abigishwa basezera yarababwiye ngo nawe ubutware bwose mu isi no mu ijoro mugende muhindure abantu bose kuba abigishwa muzure abantu bari bapfuye mugende mukore ibitangaza perform miracles and wonders. ibimenyetso bizajyana n'abizera. The signs and miracles will go with those who believe. bazasengera abarwayi bakire. pray for the sick and be healed. nibagera ahatari ubuzima bazazana ubuzima. When they reach to places where there no life they bring life. nibagera ahatari ibyiringiro bazazana ibyiringiro. Where there is no hope they bring hope. Imana igikoresha abantu. God uses people. But the kind of people God uses. ijya ibereka akaga akabarimbuka ijya ibereka akaga abantu bafite ko kurimbuka ahead or around where they are. While he was raising Ezekiel, he showed them what Israel was going through so that he creates a burden in his heart. God uses people with a burden. But to create that burden in you, he shows you things. through his eyes. ikwereka ibintu uko ibyumva igituma ubona abantu bitandukanye n'uko wabarebaga abo yatekerezaga ko ari bazima abarebye mu ishusho y'imana abona n'imirambo kuko hari icyo imana yamwigishaga yamuremagamo umutwaro He made a burden in his spirit. igikoresha abantu nkatwe ikabaheza umutwaro hanyuma ikabaha gusenga ibajije ezekiyeli ngo urabona bameze gute He asked him, Ezekiel, how do you perceive these people? He says, I see dry bones. Do you think they can be alive again? He said, only God knows. mariya ezekiyeli yari mu isengesho That was a prayer by Ezekiel. He says, I see dead bodies. I don't know if I, there's anything I can do. But you know God. What are you saying? that you cannot change? What are you saying? You cannot do. What are you saying? that is beyond your abilities. God knows them. God is able. God can resurrect that you cannot resurrect. God can bring back to life those things that are dead. Only you God knows. How many times do we pray over things? And how many times have we seen things? And we say God only you know. How many times do we kneel and say, Oh God, you're only powerful. Now revival is brought by people who have a burden but who pray. nta buzutse bwabayeho butabanjirijwe n'amasengesho nta buzutse bwabayeho abantu batari mu masengesho kugira ngo abantu babyuke hari abagomba gupfukama kugira ngo baryamye babyuke hari ab'imana ushaka ko bapfukama iyo dupfukamye tujya duhagurutsa ababyeyi iyo dupfukamye tujya duhindura ibintu iyo dupfukamye imana iba igiye gukora imana irashaka abantu bapfukamye kugira ngo igire abihagurutsa yesu reka dukomere imana yacu amashyi ni wowe ubizi imana <laughs> aha yari mu isengesho he was praying ngo the lord told him hanura prophesy revival is based on the word the word creates hanura prophesy ni ibikureba bipfuye what are you seeing that are dead hanura prophesy hanurira ibyawe prophesy over hanurira ibipfuye prophesy over ijambo rye rirarema the word creates niryo rivura amagufwa niryo rizura urushako niryo rizura umubano niryo rizura ubuzima bw'umwuka hanura hanura nikubona imbere yawe gipfuye igisubizo ni hanura hanura ijambo rye rirarama aho ryageze bijya bihinduka mwana w'umuntu hanura How many times prophesy. in the morning prophesy. in the evening prophesy. I am uhanura ni wowe muhanuzi w'ubuzima you are the prophet of your life. ni wowe muhanuzi w'umunsi ni wowe umuhanuzi mu muryango wanyu ni wowe umuhanuzi w'urushako rwanyu ni wowe umuhanuzi wo mu kinyejana cyawe ni wowe umuhanuzi imana ihagurukije ubu uzutse rero uh, ugendana no kumenya ijambo n'utamenya ijambo If you don't know the word, you'll be led by words. But if you're led by the word, you'll command that is dead to be alive. The, the day the devil attacked Jesus, Jesus said it's, it's it's written. written. ngo haranditswe ngo ijambo ijambo ijambo ijambo ijambo ijambo ubuhanuzi nyabwo The word is the true authentic prophets. mu ijambo. When you dwell in Niba hari ibipfuye imbere yawe. If you see things dead before you. Use the word. ngo biranditswe ngo. Tell them that it is written. Whatever he commands responds. And whatever he commands listens. Imana igikoresha abantu. God uses people. The fourth lesson. Imana igikoresha umwuka wayo. The Lord uses his spirit. amaze guhanura After Ezekiel had prophesied, ibintu birahura he saw things coming together. Every bone was going to where it belongs. Flesh was going to where they belong. The muses, the the flesh was ibintu going to bones. yamaze guhanurira After he saw what he had prophesied, abona n'imirambo imana iramubwira ngo ezekiyeli hasigaye ikintu kimwe hamagara umwuka wanjye aze aho w'imana umwana wageze ibintu bijya biremeka ibyo twaremesheje ijambo bitegereje umwuka w'imana ibyapfuye byose bitegereje umwuka w'imana ubuzutse ugendera ku mababa y'umwuka flies on the wings of the Spirit. The Spirit of God flies on the wings of revival. If we are seeking for revival, pray for the Spirit of God. The disciples, they had land. bari bamaze iminsi imyaka for over three years jesus was teaching them Jesus looked at arababwira ngo ijambo mwararyize mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye arababwira ngo muje mu cyumba cyo hejuru mutegereze umwuka wera ko and imbaraga umwuka wera nabamanukira muzaba abagabo bo kumpamya iyo umwuka w'imana yahageze abantu bahinduka abagabo abantu bahinduka bahamya abantu bazura ibyapfuye umwuka w'imana ah, impinduka zirahagera muzahabwa imbaraga You'll be given power. When the Spirit comes upon you, you will When the Spirit nizo zijya zituma tuzarya bizima umunsi mariya ahura na elizabeth elizabeth amubwira ngo ugiye kuzabyara marayika arimo aze kumuhanurira aravuga ngo bishoboka gute aramubwira ngo hari imbaraga zisumba byose zizakumanukira izo mbaraga ntizikugeramo hari ibizahinduka hari abazavuka bategereje ko twambara imbaraga niba mushaka ko duhindura abantu if you want to change people niba mushaka ko tuzana ubuzutsa ubutari twemere mwuka wera amanuke mu mbaraga adukoreshe mu mbaraga atuyobore mu mbaraga umwuka wera naza azemeza abantu ibyaha azababwira ibyo gukiranuka azababwira n'iby'urubanza uwo mwuka iyo yahageze akazi kacu karoroha kuko niwe nyiri murimo umwuka aracyahari kugira ngo afashe itorero kujya guhindura ibitarahinduka ibitarahinduka byose bitegereje ijambo bitegereje n'imbaraga z'umwuka w'imana imana ibaha umugisha imana ibane namwe reka dukomere imana yacu amashyi murakoze Thank you. Let's stand up and pray. imbere yawe mwami we are before you lord yumye we see dry bones turabona ibintu bigomba kuzuka we see things that need to be resurrected turareba nk'uko nawe ureba we see as you see them isi turayumva nk'uko uyumva them as you hear them. We have a burden. But you gave us the word. And you gave us your spirit. reka duhagarare izo ntwaro zombi reka dukore nk'uko ushaka ko dukora reka tuvuge nk'uko ushaka ko tuvuga reka tube ibikoresho by'umwuka w'imana aduha imbaraga adukoreshe turi hano mwami kugira ngo utuyobore muri byose umwuka wawe wera akore work through us, lead us and command tugukomeye amashyi menshi muranyihanganira nimubona ngiye hari bear with me when you see me going out. to have another engagement. But whenever I can, I'll be visiting you in this conference. my next agenda or assignment. and I respect the pastors. May God bless you. Thank you. azatubwire n'amagambo anadusengeshe hanyuma tukomeza kwakirana twese nawe mu kanya gatoya cyane teopista yakomeza gukorana n'umukozi w'imana twinjira mu bihe byo gusenga bidasanzwe dukomere bishop amashyi menshi cyane dukomera imana amashyi imana ibahe umugisha amazina yanjye yababwiye bishop karemera emmanuel kuva muri living word church kanombe duhawe umugisha kubw'umukozi w'imana we na timu yose bateguranye konfi and Ah, n'abakozi b'imana bandi bari hano imana God umugisha ah, ni umugisha udasanzwe it's a great blessing and honor kumbwira kuvuga ku bubyutse to ask me to speak of revival ah, kandi bishop rwose abivuze neza njye yamfashije bikomeye and the bishop has laid the foundation so well sinzi niba nawe yagufashije turi mu bihe by'ububyutse turi mu bihe by'ububyutse ububyutse burahari ububyutse burahari ariko hari ijambo bishopu yavugaga igihe yavugaga ku kibaya cyuzuye amagufwa aravuga ngo ntabwo ububyutse bushobora kuboneka he icya mbere hatari umuntu without oh, ndabona inshuti zanjye hano imana ibaho umugisha abakozi b'imana amen ntabwo ububyutse bushobora kuboneka hatari umuntu ubwo rero niba uhari ububyutse burabonetse icya kabiri nta bubyutse buhari iyo hatari ugusenga hari icyo abahanuzi bagiye bavuga ku minsi ya nyuma y'imperuka prophets amashyi umukozi imana turimo gukorana imana iguha umugisha amen ni ukuvuga ngo ubu byutse hari icyo abahanuzi babuvuzeho prophets prophesied about revival Esaya yavuze ku bubyutse ku gite cya mirongo itatu na kabiri umurongo wa cumi na gatanu uh, prophet aravuga ngo kugeza aho umwuka dusukiweho avuye hejuru maze aba aba ubutayu bukaba imirima yera cyane umurima wera bakawita ishyamba Yesaya mirongo itatu na kabiri umurongo wa cumi na gatanu kugeza aho umwuka azadusukirwaho avuye hejuru maze ubutayu bukaba imirima yera cyane umurima wera bakawita ishyamba ayidaya 32 32 yes 15 until the Spirit is poured upon us from the high, and the wilderness becomes a fruitful field. The fruitful field is counted as a forest. Amen. This is his Isaiah prophecy. He said, that day the spirit will come down. ahari ubutayu where there is wilderness hazahinduka umurima wera cyane ubwo nibwo bubyutse ububyutsi iyo bwaje ububyutsi iyo bwamanutse ahari ubutayu hahita ibintu birahinduka batavuze ngo yabyita nko kubyutsa uwari usinziriye yavuze ngo yabyita nko kuzura wapfuye The bishop said it's like he equated it like raising someone who is dead. gusubizamo imbaraga uwacitse intege nke. Like refreshing one with that is weak. The prophet Jomo prophesied. ngo mu minsi ya nyuma y'imperuka. He said that in the end times. Zasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Abasore n'inkumi. The young girls and boys. Bazerekwa. Shall see visions. abasaza bazarota the old men will dream. ngo n'abaja n'abagaragu nzabasukira ku mwuka the servants I'll pour my spirit ibyo upon bihe them. bizaba bitandukanye n'ibihe byigeze kubaho Those times were different. bizaba ari ibihe that Those are fundamental. yavuze ko bizaba mu minsi ya nyuma y'imperuka He said they will happen in the end times. yesu yazisigaga yarazibwiye ati nimuzave mu cyumba cyo hejuru muzategereze muhabwe imbaraga umwuka wera n'abamanukira muzaba abagabo bo kumpamya i yudaya n'i samariya yose bari mu cyumba cyo hejuru basenga bari bategereje isezerano basezeranijwe umwuka wera arabamanukira basohoka bahamya uwo munsi ibihumbi bitatu byizeye kirisito bari mu cyumba cyo hejuru basenga They were in the upper room praying. N'uyu mwanya aka kanya aho twicaye hano dufashe umwanya wo gusenga umwuka wera akamanukira ubuzima bwacu ntabwo wasohoka aha nk'uko waje ibintu bihindukiraho ako kanya ibintu bikorekeraho ako kanya ubu ubyutse n'uyu munsi burahari ariko ni bande bashobora kubwinjiramo ni abantu bashobora gutanga igihe cyabo imbere y'imana igihe watanga igihe cyawe imbere y'imana ububyutse bwaza mu buzima bwawe ububyutse bwaza mu muryango wawe ububyutse bwaza ku musozi wawe kuko ni isezerano ryacu n'abana bacu n'abazadukomokaho bose isezerano ry'abizera ah, nitujya ahantu hamwe tugahamagara umwuka wera ku buzima bwacu tuzahabwa imbaraga tuzahabwa imbaraga zidasanzwe mpamagarwa nkizwa mpamagarwa nkizwa numvaga nshaka kureba imana When I was getting born again, I wanted to see Jesus. numvaga ashaka kubona I wanted to see God. ubutumwa bwiza Nobody preached to me the gospel. ryaransanze rivugana The nanjye voice came to me. I was a pagan. hari umugabo umwe bita steven hano twakoranaga nabonye ndishima amen uriya mugabo wicaye hariya numva ijwi ry'imana I heard rirampamagara me. rirantungura numva ndatunguwe cyane i was surprised nibaza ko abantu turi kumwe hari umvugishije i thought one of the people i was had ariko iryo jwi rihama mu mutima wanjye but that voice stuck in my spirit ngeze iwanjye mu cyumba cyanjye maze gucinga i went in my room and closed ahatari umuntu uwo ari we wese havugira ijwi ry'imana i was the only person in that room to hear that imana iranyibwira neza the lord talked to me irambwira ngo ihane He told me repent nurangiza uhinduke and change eh, numva ni ikibazo gikomeye ijwi irambwira ngo kandi nuti hano uzarimbuka And his, the voice told me, if you don't do these two, you will die. I didn't know where to go to repent. Well, I thought someone would repent on Sunday. And it would be done in church. Well, I thought I would wait until Sunday. noneho mbwira imana ngo rero niba ari uvuganye nanjye Then I said, God, talk to me now. ndashaka kukubonesha amaso I want to see with my sinshaka own eyes. imana bambwiye I don't want to follow a God I hear with other people. iriho if you are indeed alive imana ibonwa and your god who can be seen reka nanjye nkubonesha amaso yanjye let me see noneho nabajije inzira zose umuntu ashobora guca so any man can use kugira ngo abone to God nari umukristo muto cyane mu by'agakiza iby'imana sinari mbizi sinashoboraga no gusoma ijambo ngo ryumve ariko numvaga nshaka kubona imana reka mbanze mbwira abicaye hano n'abadukurikiye ngo imana yacu ni imana ibonwa iyo uyishatse urayibona ariko icyo gihe ntizwa nanarwaye nari mfite uburwayi bukomeye nubwo atari bwo bwatumye nkizwa ariko nari mfite uburwayi bukomeye mbwira imana ngo mana niba uri imana iriho niba uri imana ikora icyambere mbanze nkubonere ku burwayi bwanjye abaganga bananiwe kubukiza The doctors can't heal me. wowe rero ukize ni uburwayi bwica bavuga ko nta ubukiza nari cyanditswe kimwe cy'aba abasore batatu bagwa mu itanura ry'umuriro babajugunya mu itanura ry'umuriro the avuga ngo nta muriro wabakozeho ngo habe ngo n'umwotsi ku myenda yabo igihe bari basohotse mu itanura ry'umuriro while ngo rero mana ndashaka kukubona unkiza. I amasengesho. I went into prayer. Imana ngo niba Imana igaragara. I said God if you visible God. muri aya masengesho. If I don't see you through this prayer. Jewe nzayapfiramo. No, I'll die in this prayer. What happened in my life? God answered my prayer. He answered, like he answered Daniel's prayer. What he answered with Daniel. kuko mu masaha abiri yonyine in nabonesheje imana amaso yanjye i twari mu cyumba nasanzemo abana b'abakobwa babiri uh, turasenga turasenga nta nubwo nari nzi gusenga cyane i narahamagaraga gusa navugaga ijambo rimwe <laughs> mana ndashaka kukubona mana ndashaka kukubona mana ndashaka kukubona mana ndashaka kukubona mana ndashaka kukubona uwo munsi nibwo nuzuye umwuka wera mvuga no mu ndimi nshya imana iyo uyishatse ushobora kuyibona uwo munsi niki cyabayeho ibirenge byanjye byavuye hasi birazamuka narabyumvaga ko ibirenge byanjye bidafashe hasi abakobwa babiri twasenganaga babibonesha amaso njye sinabiboneshaga amaso ariko narabyumvaga ko ibirenge byanjye bidafashe hasi narabyumvaga ko ndi mu kirere ariko abo twasenganaga bo babibonesheje amaso babibonesheje amaso baratinya barasohoka biruka They mu cyumba njyenyine ntabwo nari nzi ko basohotse ntabwo nari nyiri kuri iyi ntabwo nari nyiri kuri iyi si duhagazeho uyu munsi haza umugabo muremure cyane aza afite akameza aza afite n'inkota hararuya arambwira ngo mubonye njya guhunga munsi ati wihunge urampamagaye ati washakaga ko ngukiza arambwira ngo rambika ku kaguru kuri iyi meza ndambika akaguru ku meza arasatura akuramo igikoko akuramo agakoko arambwira ngo ndagukijije kuva none n'iteka ryose ndakira I was healed from that moment. kanya niho nuzuriye umwuka wera from that moment I was filled with the Holy Spirit. I spoke with the new kumara for seven hours, only speaking in tongues kuri iyi si without anything at distance. My eyes see God. ijwi rirambwira ngo mwoherereze marayika marayika wanjye niwe ubonye ako kanya menya neza mu mutima wanjye ngo iriho God is alive. menya ngo imana irakora menya ngo imana irakiza kuva uwo munsi yewe mu mezi atatu three months yewe mu mezi atatu in three months nabwirizaga ubutumwa nk'umaze imyaka mirongo itatu uko umwuka w'imana yamanukiye ku buzima bwanjye umwuka w'imana amanukira ku buzima bwanjye natangiriyeho mbwiriza ubutumwa nari mfite imbaraga z'imana ku buzima bwanjye iwacu nta wari warigeze abwiriza ubutumwa bwiza iwacu ntabwo bari barigeze bamenya imana iwacu bose baranyanze ariko kunyanga kwabo ntabwo byanciye intege kubera ko umwuka w'imana yari ku buzima bwanjye ububyutse burahari ububyutse ntaho bwagiye ahubwo ni bande biteguye gushaka ububyutse. ni bande biteguye kwakira ububyutse ni ukuvuga ngo burahari birashaka abantu biteguye barangiza bakabwakira intumwa zibutse isezerano zijya mu cyumba cyo hejuru zirasenga zirategereza zirangije zirakira bamaze kwakira batangira kuvuga mu ndimi nshya yabivuzeho umukozi w'imana aravuga ngo mu minsi ya nyuma nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose abasore n'inkumi bazerekwa abasore n'inkumi bazahanura ubundi abasore n'inkumi bose ni abahanuzi ngo abasaza nabo bazarota ariko abasore n'inkumi bazerekwa bazahanura iki kintu cyabaye what happened intumwa zimaze kuzura umwuka wera mu cyumba cyo hejuru when the disciples were filled mu ndimi nshya mu rurimi rwose rwariho umuriro abantu ngo baturuka hirya no hino mu gihugu igihe intumwa zavugaga mu ndimi ububyutse bwabaye muri ako gace ntibwari busanzwe buri muntu wese aho ngaho yasobanuye indimi When revival came, everyone spoke in new tongues. Because they were feeling the miracles of God. But everyone could hear them in their own language. They were speaking in new tongues. would heal them according to their language. abantu bose banezezwa n'ikintu barimo babona gikoreka People were amazed by what was happening. Iki kiba hano. They are wondering what has happened. They say this is drunkenness. Abasore bari buhure n'umubyutse. The young people who meet bari burekere gutsinda WhatsApp. Oh. barekere gusinda mu barasinda ijambo ry'imana barasinda amasengesho baravuga bati abantu bantu basinze aba bantu basinze aba bantu ibi ni ibiki birimo kubabaho petero yuzuye umwuka wera arasohoka arababwira ngo ntabwo basize nk'uko mubitekereza iyi ni isaha ya gatatu ya mu gitondo ubuhanuzi ubuhanuzi bwasohoreye ku buzima bwacu ibi byahanuwe n'umuhanuzi yoweri ngo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose abasore n'inkumi bazerekwa bazahanura niyo mpamvu y'ubuhanuzi murimo mubona mu ntumwa niyo mpamvu murimo mubona aba bantu bahanura baramubaza bati tubigire gute kugira ngo duhabwe izi mbaraga aravuga ngo icya mbere mwihane icya Eh. mubatizwe icya gatatu ni isezerano ryanyu n'abana banyu n'abazabakomokaho n'abazemera umwami imana wose ikibanziriza ububyutse ni ukwihana umaze kwihana ushobora kwakira ububyutse n'iki kizana ububyutse ni ugusenga icyo gihe rero twari dufite itimu During that time we had a team. We had a group like this here. We would pray and we prayed until imana ikatubwira ngo mugende muri libasi mujye kampala kubwiriza nawe ufite n'igiceri cy'atanu twagera muri basi tukuzuriramo umwuka tukavuga mu ndimi tugatangira guhanura igihe barimo bakamatike bakavuga ngo usibye bariya basore amen hararuya turasenga twuzura umwuka ububyutse bwari mu buzima bwacu tukabyimana ngo vugana natwe imana iravuga ntabwo ari rimwe vugana natwe imana iravuga ntabwo ari kabiri vugana natwe imana iravuga ntabwo ari gatatu umunsi umwe twaraye mu cyumba cy'amasengesho ubu buhamya ntabwo bworoshye This is a powerful testimony. muri iyo myaka yo muri mirongo cyenda na karindwi na gatandatu imana kugutuma muri adeperi Adepel Church. muri icyo gihe uturuka muri church yari intambara ikomeye yari intambara ikomeye imana iradutuma itwerekana ahantu urusengero ruri we were praying, the Lord showed us where to pray from. We were five people, the Lord spoke to us. Nobody among us had a job. Nobody had transport. mu mbaraga zikomeye I wish God could raise young men in our time and pour imana ivugana revival Then we packed our bags. turagenda tugeze ku muhanda We went on the road ya gisirikare and a military vehicle came. turayihagarika yanga guhagarara tubwira imana ngo mana niba ari wowe udutuma iriya modoka igiye iba ariyo igaruka idutwara itadutwara natwe ntituva hano imodoka irarenga igera aho tutayireba igera ahantu irahagarara yanga kugenda uwayitwaraga amanukirwa n'ijwi ry'imana riramubwira ngo tudasubira y'abantu ntabwo uri buvaha imodoka aragerageza biranga ahindukiye imodoka araza dushyira mu modoka turagenda aradutwara tugezeyo twahingukiye mu rusengero rwa deperi rwicazaga abantu nk'ibihumbi nka bitatu now at our destination turababwira ngo imana yadutumye we told them god has sent us mm. imana yagize ite god has done what yabatumye iki What has he sent you to do? turavuga tuti imana yaduhaye ubutumwa bw'itorero we say that the lord has given us the message of the church revera aratubwira tusibye no kuvuga ubutumwa mu itorero nta nubwo mwatangamo ubuhamya mageze bwije ni nijoro <laughs> <laughs> the church told us Instead of you even telling us the message from God, you, we cannot give you a pulpit to prophet ariko mu gitondo nta n'ubwo mwemerewe gusengera muri ruriya rusengero nta kintu twatinyaga iyo imana yabaga yavuganye nawe kandi byarumvikanaga hano hari abayobozi b'amatora umuntu ntumuzi ntaburamubona araje ngo mfite ubutumwa bw'itorero noneho iki gihe naba nabyo ariko icyo gihe adeperi ntiyakumvaga rwose Maybe today things can be understood, but during that time things could not be easily understood. Especially in the magambo twari twicaye ku sitting around the table. ngiye kubasengesha mu kanya nkunda gusenga haleluya twari tukicaye aho ku meza umusore umwe muri ya timu twari kumwe abana batanu one of the young men in our group. He says, Thus says the Lord. That sign that God has indeed sent us. First of irazengurutse gutya ntabwo yabikoze inshuro imwe ntabwo yabikoze inshuro ebyiri irazenguruka irazenguruka irazenguruka irazamuka iriyubika ivamo ibisate bibiri aravuga ati ariko sindemera ntabwo ejo muzabwiriza undi arahagara aravuga ngo ni ukuri ejo tuzabwiriza niko uwiteka imana ivuze kandi bitaragera saa cyenda za nijoro uraba waturekuriye eh, eh, ah, itorero ryose hamanutse umuriro utwika umugabo byageze saa cyenda araza arapfukama ati murekeraho gusenga mu mbabarire ejo muzayobora gahunda ejo muzabwiriza ejo gahunda zose nimwe muzabikora hatavuyemo n'imwe nimwe muri butubwire uko amateraniro yose azagenda nibwo bwa mbere nge nabonye abakristo baririmbana uburozi mu rusengero bafite amarozi umuriro w'imana wamanutse mu rusengero umuntu akaza agahagarara akavuga ngo ni ninge wishe kanaka muroze muri uru rusengero turirimbana tubana haba imbaraga z'imana haba umuriro w'imana ntabwo abantu barebe icyo gihe ububyutse iyo bwaje ntabwo urebera mu bigaragara urebera mu isi y'ibitagaragara ntabwo urebera mu bintu bigaragara turabwiriza tumaze kubwiriza abantu barihana abantu barakizwa uwo twari turi kumwe tuti umurimo urarangiye so we said our work is over mission ntawe imana nawe muri god spoke to them that turataha we said how are we going home ahantu bita izaza twabaga twari ahantu bita izaza umwe aravuga ati imana irambwiye ngo tujye muri gare twurire imodoka kandi dufate imyanya myiza y'imbere abantu batanu badafite n'igiceri cy'atanu we didn't have money transport. twinjiramo dutangira kuramya imana we started worshiping twinjiramo dutangira kuramya imana We started worshiping God. tubwiriza ubutumwa turamya imana We God. tugeze ahantu bagomba kutwishyuriza Then we reached at where they were kumva yaratangiye kwishyuza When the conductor started shoferi aparika ku fare, ruhande aravuga tutishyuza abantu batanu baje babwiriza ubutumwa bwiza arapfukama azamura ibiganza ati ndashaka gukorera imana yanyu ndashaka gukurikirana imana yanyu amaso yanyu yabonye imana yanyu isi ikeneye kubona imana yanyu abakomeye bakeneye kubona imana yanyu aboroheje bakeneye kubona imana yanyu abize bakeneye kubona imana yanyu abatize bakeneye kubona imana yanyu kandi birashoboka and it is possible and it is possible kandi birashoboka very much possible and so much possible it is possible uko ibitangaza byakorwaga cya gihe cya kera n'uyu munsi biracyakorwa wahaguruka agasenga yabona ububyutse burahari ahubwo birashaka ko muhaguruka mukabwakira ninde ushaka kwakira ububyutse uri hano reka imana iguhe ububyutse mu izina rya yesu reka duhaguruke duhagarare reka imana iguhe ububyutse zasuka umwuka wanjye ku bantu bose abasore n'inkumi bazakwa haleluya abasaza bazarota haleluya ubu byutse burahari ahubwo mubwaciye mubwizere mubwacire muhaguruke musenge imana irashaka abasore bashaka imana bashaka imana apana amamodoka hapana bashaka amazu hapana bashaka kugwiza amafaranga ku makonti abashaka imana abashaka imana abashaka imana barebe isi nk'ibambwe haleluya bashaka imana tugiye gusenga tugiye gusenga dusaba imana iduha ububyutse ububyutse kandi bwaje hagiye kubaho ububyutse nta muntu uzabuhagarika nta bwami buzabuhagarika hagiye kubaho ububyutse budasanzwe mu buzima bw'abantu hagiye kubaho ububyutse tugiye gusenga muri aka kanya tugiye kuzamura ibiganza byacu hejuru buri muntu wese niyisengere buri muntu wese nasama ububyutse buri muntu wese nahamagara ububyutse mareko seterebo zataha mandereko oh, sataha tarabahaya mandeke seterebozaha mandeke seterebozaha mareke seterebozaya mandorobozatagahaya mande ribozeke tarabaha maroko seke tarababababaha Mande seterebozaya mandereko seterebozayama mandeke seterebobobozaya biko seterebozandarabaha mandoroko seterebozaya mandereko setehaya mareko sepotesaha mandeke setehe bibo seterebababa mandoko seterebozandarabakuriya mandeke seterebozandarabakuriya oh, eh. mandeke seterebozandarabakuriya mana duche duchene ujuche data duchene kwatiro ujuche mareko tere busa mande tere kesetere bobo bobo sa riko setere bozanda rabaka sa mareko setere basikataya ribozo bo bobo bobo sa Jehovah Jehovah Jehovah mandereko satarabaya manasuka ububyutse manasuka ububyutse bukomeye suka ububyutse buhambaye suka ububyutse budasanzwe reko seterebozaya mandeke seterebo reko seterebo mareke seterebozata hamagara ububyutse burahari hamagara ububyutse buri aha hantu hamagara ububyutse buri muri uyu mwanya hamagara ububyutse buri muri icyo gice rabaseketa mandekezete reboza lekosetere maneremozikataya lekoseterebohaya makasatarababa mandekeseterebozaya koseterebozakatahaya Makasepe, Ribosete Rebos, Makasikata, Mandoroko Setehaya, Libose Rabokosa, Makasikata Rabababa, Mana Manoro Juce, Mana Manjuce, oh, Mana Ducena Juce, Mana Trosata Quaduce, Rekosete Rebosa, Ribosete ribosete, Kerebosa, Mandere Hallelujah! <laughs> Tuzamure data ibiganza twese. Raise your hands, Jesus. Raise your hands. Hallelujah. Hallelujah. Hanurira ibyawe. Hallelujah. Hanura wize biro gera bibeho. Hanura we. Hanura asifiwe uyu munsi ndafashijwe mfashijwe n'amagambo y'imana abantu twishwe no kutumva no kudashyira mu bikorwa iki jambo ry'imana bidusaba we are perishing because of not understanding and the practice uzi ko umuntu akoze pratike agapuratika agapuratika cyane abishyizeho umwete ibintu birakunda If we can practice with a zeal, everything falls into position. So when we pray, things fall into its, their positions. When we practice the word of God, the things fall into their positions. We are going to shout hallelujah. Raise your hands. Stand up on your feet. Hallelujah. Hallelujah. Woo! Glorify Jesus. Hallelujah. Lift up your hand and glorify Jesus. Oh, hallelujah. Nikichavurus. Io. Hold your neighbor and may God give you revival. May God give you revival. May God give you revival. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. We're going to worship God for the remaining moment. umukozi w'imana tracy tumuhaye ikaze sohoka musabane bwa tracy ejo tomorrow tuzasoza iyi conference we will end this conference bwana sefiwe praise mwese uko mungana as you are here today muzagaruke please come back tomorrow. n'abandi benshi bataje bazaza even people who miss please come nawe ubwire mugenzi wawe azaze yumva aya magambo tell your neighbor please come and listen to the word of god pastor will preach tomorrow aron ruhimbza azatwigisha mikorofone mu mutima Ure tsiyokuvuka ko Yesu warakoze Nuva mu mutima Ure buri wese yakira ububyutse kandi mu izina rya yesu mureke dutuze gatoya hanyuma dusirimbe dusoze and then we dance we praise and then we wind out uje hano uhita uyiririmba numva ni ikimenyetso cy'imana mu by'ukuri buri muntu wese uri hano muhaguruke mu byubahiro byanyu tubagonga muhanurire ibyanyu kuko uyu munsi ikintu uri buhanurire icyo kintu uri buhanurire mu kwizera haleluya mu kwizera kiraba sinzi icyo ari cyo guhanurira sinzi icyo ari cyo ugiye kubwira imana ariko oh my jesus nizeye ko icyo uri buhanurire kiri busohore nizeye ko icyo uri buhanurire uyu mugoroba kiri busohore mu izina ry'umwami ushobora byose nituririmba ngo uhanurire ibyawe nk'indirimbo ubyumve nk'isengesho ah, We give you glory, Jesus. Oh, I know. Shutanga uruzuye nta mubabaro wongeraho ubu byinshi utanga uruzuye nta mubabaro wongeraho inyoni zararorotse amafi yo mu nyanja yaragwiriye wibaza ko mbikunda kurusha umuntu bigatuma uza imbere ya nshuti zeye wibaza ko mbikunda kurusha umuntu bigatuma uza imbere ya nshuti zeye wibaza ko mbikunda kurusha umuntu disha, no e sabe diaru mo disha, ku ituru mo disha, itu sabi leva. Corrido, Corrido. Yeah, go. Aleluia. Uh! Imana Imana yankuye nkabwira ngo ninjye wa wundi ninjye wa wundi yego ninjye wa wundi wa wese wakandagiye kuri ubu butaka uyu munsi under the anointing of every spiritual leader here and my spiritual mother buri wese wakandagiye kuri ubu butaka uko uri busohoke mu izina ry'umwami ushobora byose uko uri busohoke muri uriya muryango oh my goodness oh my goodness ubuzima bwawe kandi urasohoka ubyize birasaba kubanza kubyizera urasohoka muri uriya muryango ah! urasohoka muri uriya muryango utari uko winjiye hano urasohoka muri uriya muryango uri undi muntu kakubwira kandi kantu abari bukubone abari bukubone abari bukubone abari bukubone abari bukubone barabona icyo amaso yabo atarabona ijwi ryawe nibavuga barumva ibyo batarigera bumva biva kuri wowe oh my god munsi y'izina ry'imana ishobora byose nkorera umuntu uri busohoke hano uyu munsi you're not living the same like you came today in the name of jesus amen amen uko waje ntago ari kuri busubirayo umwongera menshi cyane arakoze nzungu uba ureba agasirimba k'iminota itanu aho ngaho ejo turakomeza gahunda ejo muzazinduke kare kubera ko ejo dufite abavugabutumwa batatu kandi beza nk'abo twari dufite uyu munsi muzaze kare uyu munsi kubera ko ari umunsi wo gutangira habaye gutinda no gutinda ariko ejo muzaze muri benshi kandi muzinduke saa tatu igice twagiye gusenga abaririmbye ejo bafite umwanya uhamya tuzatugu n'abandi baramyi batandukanye nka ben na chance na n'andi yari ah de fan la gone za la benize la gare de sofari de nije wawudi wahoragi mbere yuzuye amarira ngarutse ngubu